几个月的时间，也就唱了几首歌曲，也就满足了。因此，非常期待二零二一中国品牌日晚会的播出。中国品牌日晚会已经举行过两届，两届都是在东方卫视播出，而且并不是直播，而是录播。这次应该也不例外。二零二一中国品牌日晚会还是在东方卫视播出，播出时间是五月十号晚上。 至于会不会有网络直播，就如电视剧品质盛典那样，先在网络直播，然后又在东方卫视录播，目前不得而知。但从看到的消息来看，并没有指出有直播，但是这次的晚会也会在很多网络平台播出。当然，这些并不影响什么，毕竟周深现场直播全开麦演唱与录播几乎无差别。 而且通过这次周深加盟二零二一中国品牌日晚会，发现今年周深很适合参加晚会。要知道，周深立了 flag，要在今年发布第二张专辑。为了达成目标，周深很多时间都用在录制专辑上，而录制专辑是非常私密的事情。因此，如果周深把大量时间用于录制专辑，那么可能出现在屏幕前的时间就少了。 以周深如今的流量，太长时间不出现，粉丝可能会思念成疾。毕竟话题周深粉丝思念成疾阅读量可是有五亿，因此，很多粉丝还是希望周深能够经常出现在屏幕前的，不管是音乐综艺还是其他形式都可以。但是鱼与熊掌不可兼得，而且从重要性来看，第二张专辑要比参加综艺节目更重要。 虽然周深几乎每个月都有新歌，但是这些新歌很多都是 OST，并不是周深的单曲。很多 OST 的版权也不在周深工作室，而且 OST 都是根据影视剧、游戏定制的，比较符合影视剧、游戏的设定。而单曲是为周深量身定制的，单曲更适合周深，更能体现周深的实力。同时， 周深出道只录制了一张专辑，跟他演唱的歌曲相比太少了，这也让第二张专辑变得很重要。因此，非常希望今年周深可以顺顺利利地发布第二张专辑。为此，不参加综艺节目也可以，但是粉丝的思念怎么办？那就参加一些不需要太长时间准备的活动，如二零二一中国品牌日晚会。五月过后。 会有各种各样的晚会，周深参加这些晚会，既可以满足粉丝，又可以增加曝光度以及收入，还不怎么耽误录制第二张专辑，算是最合适的一种方式。